අදහස් නම් පවුවෙන් ලෝකය කැමැලිවලට නොබෙලි ඥානය නිවහල් වී පියෙන් තොරව හිස කෙලින් තබාගෙන සිටිනට හැකි කොයිනෝ ඒ නිදහසේ ස්වර්ගරාජයට මාගේ දේශය අවදි කරනු මැන පියානනේ සත්‍යය පතුලින් ගලනා පිරිසිදු වචන කොහිද ඇත්තේ ගතානුගතිකව පැවතෙන සිරිතේ මරු කතරට වැදිලා නිර්මල ජල ධාරාව තල්කවේ සිඳී ගිලි නොගිලේ ඒ නිදහසේ ස්වල්ගලාජයට මාගේ දේශය අවදි කරනු වැන පියානනේ පසුනු බසින වීරිය පිරිපුම් බව දෙසට දැට විදහා සදාදියුණුවන සිතිවිලි උදෙසා කම් කටයුතු උදෙසා ඉදිරියට ඔබ මාසිත යොමවා ඇත්තේ කොතැනකදෝ ඒ නිදහසේ සල්ගරාජයට මාගේ දේශය අවදි කරනු නැන පියානනේ Thank you. මටු අදහස් නම් පවුරින් ලෝකය කැබැලිවලට නොබෙවී ඥානය නිවහල්වී දියෙන් තොරව හිස කෙලින් තබාගෙන සිටිනට හැකි කොයිනෝ ඒ නිදහසේ ස්වර්ගරාජයට මාගේ දේශය අවදි කරනු මැන පියාරේ